არცელი დიხნის წინ მივხვდი რომ ბერმა თქვენგანმა შეიძლება არ იცოდეს ტიტრების შემდგომი სცენის შესახებ. თითქმის ყველა სუპერგმირულ და ბერ ჩოლებულ ფილმსაც აქვს დამატებითი მომენტი ან სცენა ტიტრების შემდეგ. ტიტრები არის აი ეს რამეები, სადაც ფილმში მონაწილეებსა და მის შექმნელებზე წერია. როცა ესენი მორჩება, ხშირად ნახავთ ახალ სცენას. ამიტომ, როცა სუპერგმირულ ფილმს უყურებთ, უყურეთ მანამდე, სანამ ეკრანის სრულად არ გაშავდება სულ ცოტა 30 წამით მაინც. ეგ კი არა ჩვენი ვიდეოების უმეტესობასაც აქვს ტიტრების შემდგომი სცენა. უბრალოდ ტიტრის შემდგომი სცენა. თუ არ გჯერათ, თქვენით გადაამოწმეთ.